dia ny hanaraka isan'andro isan'andro ny vaovao avoakan'ny Météo Madagasikara. Andao hojerena amin'ny antsipiriany ary ny vinantetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Hanorana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny faritra Sava sy Analanjirofo, Andrahana, mety arahana hierikerika manify indraindray ny faritra Atsinanana, Alaotra, Mandritsara ary Befandriana Avaratra. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any Diana sy ny faritr'i Sofia. Ho maina be ny faritra sisa rehetra aorian'ny zavona na zavon-tany vao maraina. ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimon'i Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro indray, mitohy ihany ny orana somary miatoato aty amin'ny faritr'i Sava sy Analanjirofo, mety hiitatra hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro, Sofia ary Diana. Mety arahana tandrifin-drahona aza moa indraindray any amin'ny manodidina ny Sambirano. Ho maina ny faritra sisa rehetra fa hiverina an-drahona ny ilany andrefan' ny afo voatany. Mety hisy tandrifin-drahona mihitsy aty amin'ny manodidina an'i Morafeno Be sy Ambatomainty. Ny vinan'ny maripana rahampitso dia manodidina eo amin'ny valo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo degre ny maripana ambany indrindra ho an'ny afo voatany. Tafakatra fito amby roapolo degre kosa ny maripana ambony indrindra. Hanangy hatrany amin'ny efatra amby telopolo na dimy amby telopolo degre ny maripana ambony indrindra any Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Tsy ho latsa-danja amin'izay fa mety hanangy hatrany amin'ny telopolo na iraika amby telopolo degre ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritr'i Bongolava. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray dia mihamaina aloha ny faritra maro manerana ny Nosy. Mety hisy orana malefaka mandalo ihany indraindray aty amorontsiraky ny faritra Analanjirofo. Ny faritra sisa rehetra dia saika ho maina be ny andro amin'ny ankapobeny. ka hatramin'ny valo amby roapolo degre hatrany. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny telo andro ho avy. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.